В третьем выпуске я расскажу о своем первом репрессии на Cybermax Digital Records 2016 года репресс альбома «Дизгармония» проект Angel of Good. Подписывайся на мой канал. Первый января 2016 года в стиле авангард Black Death Metal. Эмбиент, можно сказать, да, вот, ты слышишь славную песню «Диско гармонии», которая длится 29 минут. Вот так выглядит репресс первый мой. И, кстати, в целом виде. Этот альбом вы, выходил еще на кассете, но ну, об этом я расскажу в следующей серии. Кстати, подписывайся на мой канал. Орхол синтезатор, и ссылочка сейчас появится. Там я рассказываю о синтезаторах. Так, сейчас подписывайся на мой канал, Вайкол обзоры и отзывы. Там я рассказываю о технике устаревшей, но надежной бюджетной модели. Кстати, я сейчас снимаю на камеру Nikon L820, которая пишет качественный звук и снимает качественное видео. Вот. Об этом я тоже рассказываю, как я снимаю на Nikon и что я снимаю. Вот там много интересных роликов, что можно снять, как обрабатывать, какие фото и видео получаются через фильтры, фото, фото, видео, фильтры. Вот. Так. Сейчас появится ссылочка на мой канал Бургу. Ну, подслушано, подсмотрено, записано. Этот канал посвящен всему, что можно увидеть и можно записать. Есть телефонные звонки мошенников, которые кассета должна это самое, сюда всовываться. Вот. Забыл уже, что это такое. Вот, кстати, в 99 или 8 году, 99 ну, -го, кассеты продавались на, через диск России Рекордс. Вот. Знак. Ну, я там увидишь его. Вот, это опять же Равгаз. Этот альбом слабо пользуется спутиваться с спросом владельца других моих альбомов этого проекта. Потому что Аванард, Блэндес, Метал, э, эм, Эмбиент, как бы у нас в Харькове не очень, у нас блэк метал Харьков это столица Black Metal. ее двухкассетный. Потом был маяк однокассетный, я модель уже не помню. Вот. Это все писалось с кассеты, то есть с колонок. Микрофон стоял и с одного магнитофона а другой потом дорожка опять перекладывалась. Короче, это все писалось кустарным способом в 93 году еще, вот этот, э, именно, вот этот самый, вот этот трек, да. Вот. Дальше этот трек был, то есть этот альбом, я расскажу об этом, сейчас 152 серия, скажу об этом в 155 серии этот альбом был потерян, я его издал частично. Четыре трека, сплит с другим моим проектом на кульме с Рекорс и вот этот, а, три, три, три темы там было, да. Первые три и четыре, четвертую, пятую я издал на своем лейбле Cybermax Digital. 2000, не помню, 18 году, по-моему, да. Вот, отдельно. Так что это, можно сказать, раритет. Вот. То есть в таком виде, в формате только есть э, э, пиропресс, который сейчас играет. Последняя копия. Выставил сейчас на бесплатке. Цена 250 гривен. Вот. И первый репресс 2016 года от Slim 9. Вот так вот выглядит, вот офсетная печать. И Тамляне задал офсетная печать. Вот, дорогое, дорогое удовольствие, скажу. Вот так я решил издать, да. Ну что, увидимся в следующей серии. Подписывайся на мой канал. Слушай Black Metal. Наконец-то наступила осень долгожданная и конец этому жаркому лету. Впереди зима. Сколько идей по блокметам родится. У меня всегда зимой, блин, идеи рождаются. Ну, не только. Бывает от жизненных факторов. Но все равно зимой нет вдохновения. Зима, ну, снег, метель. Глаз, можно встать? Потеряла, сколько она снимает видео, фото для видеоклипов, блядь. Э, лето это так. Для, для девок, чтобы загорать, <laughs> чтобы были сексуальные ножки, сиськи, письки, попки, так сказать. Вот. Э, Все, пока-пока. Thank mm-hmm. you.